together. बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोन को जिस टीवी शो ने एक अलग पहचान दिलाई अब उसी टीवी शो में एक और एडल्ट स्टार की एंट्री हो सकती है सनी आज बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। पर सनी का विवादों से गहरा नाता रहा है सनी लियोन अपने जलवों से बॉलीवुड में धमाल मचा रही हैं, लेकिन अब सनी को मिल सकती है एक बड़ी टक्कर जी हाँ खबरें हैं कि टीवी पर एक और एडल्ट स्टार का धमाका होने वाला है बता दें कि TV reality show Bigg Boss में adult movie star Shanti dynamite को शो का हिस्सा बनाने की खबरें काफी गर्म है छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला रियलिटी शो बिग बॉस का नया सीजन जल्द ही आने वाला है अब हाल ही में यह खबर आ रही है कि इस बार शो में शांति डायनामाइट बिग बॉस 12 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकती हैं।